nendikiri yange erabe hmm. mundaba ye akapya kajja ate ne next week era nte ntalulala ate era mumakati ga wiiki nte vidiyo endala kwegamba just ndi focused music <laughs> system ye kwegamba oyina ogenda kuta wiiki ejja yonna nkugambye kuta buti ate nali nvuddeko mhm. era mbe just neyongera bweyongezi kubeerako buli lukya mukama waaba akukutteko tewali kigaana hmm. ye kugamba <laughs> ebyaba big three babijewo ebyaba big three byebiki tomanyi ebya big three eŋgombo yaba big three tonna bitegeera bagamba abantu bali basatu kyagulanyi kamiliyoni hmm. hmm. ne bebekulu beba big three pama ebyo bwikiririzabani abagamba bwabantu ekirungi abayimbi abamu si nze nze si bwe ŋŋamba hmm. eh, nze ngamba nange nze omu ku babiigi oli munamba meka nze simanyi nze manyi nzanya namba emu kibaotekiriza mwani anakukiririzamu kwegamba gwe namba emu wa uganda nkugambye sina wa uganda wokka kubanga simbira uganda wokka so bwenzi bwemba ninye ku stegi nzabeera namba emu kubanga nzigwe wabeera balaba esaawa eyo <laughs> eh, era nzigwe wabeera basasulidde okujja okulaba esaawa eyo era bwe mbagamba nti katukole bwe tuti nga bwe bakakola kitegeeza nze gubawuliriza saawa eyo tewali mulala mm. so believe in yourself and other people will believe in you mm. gwe bino byebagamba mbu babig th bebogwobikiririzaamu kale no buli kimu kibeera ne time buli kimu kibeera ne time ate buli omu asobola okwetuuma kyayagadde mm. ya bwenamwe uh, bagamba nti babig th ne mutakirwanyisa kubeerawo kubanga kiina kubeera uh, mu mitendera nti waliwo nti oba guli omwaka oba giri emyaka waliwo babasudde kyolina okukola kuwa respect naye nawe olina okubeera okuparticipati nga osobole okulaba nga otakinga over hmm. babasudde baaliwo naye tayimu yaabwe nabo neggwako nga balina okubeera n'ebirala bye bakola Mm. basse batta nabo bwe batyo bakafeero nabo bwe batyo bafire nabo bwe batyo okitegeera kakati ne bakulu baffe uh, the likes of bebekul camilion bobby wine baragadi nabo bwe batyo kwegamba nga balina okuinspiringa okuinspiringa tekukoma just mukwata microphone mm. nti kiki balina okusu, okusukkakaawo biki byokoze mu music biki byokoze after music baani abakulabiddeko mm. baani boinspiringe okitegeera kakati n'emigi gyemera ne giddawo okitegeera kati ffe tuliwo okubanga tukubakutta mm. <laughs> mu uganda muno weewa nambaki nze nkugambye nze asooka mm. kubanga nze kyenkola era tewali mulala akikola naawe oli waddeme naawe ut ali eyo omwana wa geta ali eyo oba omuyimbi ali eyo oli waddeme okumanya nti gwasooka mpaka nga waliwo akupruvize nti kyokola waliwo akikola ki akikusinga hmm. kale tukolereko lisiti y'abataano abasinga mu ggwanga mu ggwanga hmm, nze sigeginga muntu mbeera njagala omuntu yegeginga nti wembanga ngambye nti nze asinga gwe nojja nonsinga okitegeera mukyenkola nojja nonsinga kitegeeza nti kati gwansinga bobi waine omusinga essaawa eno mukyenkola musinga <laughs> yes kubanga ayina ekikye kyeyakola era nasinga naye beyakolaki beyaliwo nabo kakati ate kati nange bwenzija ate mbeera wattabu gwe tomanyi nti waliwo mayiwether siniya ngaabakuba nabebasa kati ate nonawaja mayiwether junia ate nga wattabu takubwamu ye ate bebekulu akamiliyoni buli omu asingira gyali gye bali era bwakugamba nti nti yasinga yabeera akugambye nti yasinga nange bwenkugamba nti nze asinga mbeera nkugambye nti nze asinga hmm. kati gwegenda omugamba akola ekikira bwaba akakola n'akansinga kitegeeza wansinze mukyenkola ki mukyenkola ye hmm. kubanga nze nyimba obuma nyimba ku stegi yayinza okuba nga ayimba abuukisa kugulu kumu nga nze mbuukisa magulu abiri hmm. ekitegeeza kitegeeza nze asinga mukyenkola oba naye asinga mukyakola hmm. so bweba competition erina kubeera healthy competition ngaakolaki ngaalina ebeene waliwo ekifaananyi kyenalabye waliwo ekifaananyi kyenalabye mhm. eh. oyinza kyogerako nalabyemu beene mhm. ate kati obwabeerawo siraba mulala mhm. okitegera bwabeerawo no with respect bwabeerawosamufu kasinzeko kubanga wabaddewo n'abantu abalala bangi <laughs> balamwabula mukiti shati kye anti <laughs> <laughs> nabadde manyi bamukuropinze bukuropinzi nebamuteekawo eh. nabadde manyi yabadde edit naye naye bwaba yamitinze beene kyakitiibwa <laughs> eh. <laughs> kikyoyinza omugamba yafunye omukisa <coughs> gwabadde tafunaga simanyi kubanga gwe gwasosera kyova olaba nkugambye nabadde manyi bakuropinze nebamufukamizaawo yeah gambye tewamutaddeko focus Eh? Eh, anti kubanga nabadde ndooza mulimu abantu bangi first of all nabadde simanyi nti bene yabaddeko ku beach ya nayera nga naye kimanyi bwali omuntu nga muntu mulamu mwaflowing omusaayi naye era waddembe okubeerako waakola ki hmm. okugendako waayagala kaakati engeri gye babadde abantu abangi nalowoozezza bacropinze bucropinze ne bakola ki nebamuteeka okubanga nze amaaso gonna gabadde kubeene kubanga mbadde endudde omulabako nebwe nagenda okuyima mupiira gwebika era samulaba hmm. kati nekinumae eh, kubanga nze olusi nebwebaba tebansasudde sente zenjagala naye nga kikwata ku buganda kubanga hmm. nze ndi muganda ebirala bijja luvanyuma ebyesente bijja luvanyuma naye kakati neamba oba nagendeddeyo nakukolakinga nebene simulabye hmm. so aiva mach kyanuma naye kasita at least namulabyeko mm. e. entalo zisuuse mu bayimbi bannange mm. oluliwo recent lwa palaso nelutalo mm. gobirivinga kwaba babiri ani akira ku munne buli omu mulungi mukyakola mm. yeah. nze si disrespectinga muntu but i be assertive mm. buli omu mulungi kukyakola kati ngaera bwebepimye buli omu tujja genda omwaka okuguwunzika ngaera buli omu ategedde waagwa nti owaaye mm ono mukana ansinga nange musinga mukana oba ono musinga mu byonna mm. palasa okuyita lutalo eboy okyogerako ki ate yamuyise <laughs> nze nze namuyise mubuulize ddala palaso nti lwaki wayise muno boy mm. e eh, nooliyo mumugambe lwaki muno wamugambye booti bo bagi balina ensonga zaabwe nze zesimanyi kubanga sinaba kumitingako lutalo lutalo kyali wange ne palaso kyali wange mm. yane sinaba bombi ba meeting ako kugambo waya atulu avudde kuki okay. nti yavudde kuno nti waya ne wavudde kuki sombera sagala nyo kusala kigambo ate kubera nze nganze mutabu za yongera mu bunzali no okay. Jabuvudde ko social media badde uma omuchala spice Diana mm. mbo agenda kuyimba eri ewo mwami muozi iyo <laughs> yabadde yali decision ye mm. nze sagala nze saagala kubeera ani ani yasalira yesu omusango piraato eh? mm. ya kubanga buli omu akola ekintu olwekigendererwa mm. so mbeera saagala nze kubeera piraato era eyo just tuveeyo mujja kubuuza spice ekyamututteyo mm. yeah. nze saagala kubeera pirato nze nange bwe naakola omusango naye naagunsalira tunaaba tugenda mu maaso just nze mbeera njagala nga mwe bannamawulire mumubuuza nti owaayo ki ekyakozesa kino ki ekyakututte wa muhoozi nti ye nti abcd nti ok bulijjo ki ekibadde kitakutwalayo nti abcd nti e ayinza n'okukugamba nti bulijjo nze mbadde ŋŋendayo okitegeera si kyabulijjoekyo kya bulijjo bulijjo mbadde ngendayo oba mbadde sigendayo oba mbadde nkola bwenti so kinyuma nnyo ndowooza nga yeye abagambye mm. nze njagala nnyo okumanya just ebigenda mu ssaako yange oba ebinkutteko nganza omuntu mm. abantu batuka nogamba mbu naawe ogende wa pasita bugembe nogenda ne wa pasita bujingo mulwaki oli bwagenda eri ate banyiiga munyiiga ba nup munnange ah, taata wange yagambanga ekigambo nti bwe nali ngaomuto nakolanga ngaomuto ne bwe nakula nenkola ngaomukulu so bweobeera omuto nokola ngaomukulu kibeera abunomo era abantu bagamba bane akaana ako keeyisa nnyo ngaabantu abakulu e kajja kwonooneka naye ate bweobeera era omukulu neuyisa ngaomuto bagamba ekisajja kisirusiru hmm. so nze uh, e-, ekyantwalayo was to preach one the word of god kubanga oluyimba lwe nali nyimbye lwali lwa gospel ate mwampulyanga nyimba luyimba lulala ekyokubiri mulabewo obwo omuddiza obulabe sisuubira nti is the way forward kubanga you never know asobola okukyuka bwabanga ddala nga gwe omulabye nti mulabewo hmm. ne mu bayibuli yesu yagamba nti olikwa kukuba oluyi ku ttama erya kkono mukyusize n'erya ddyo tekyetegeeza nti yali agamba nti mukyusize atekewakubi wabula kimulage nti toyina buzibu naye maybe bwe ŋŋenda nenyimbira nali sigenze kuyimbira bugingo nali ngenze kuyimbira abantu ba katonda nali ngenze kuzzaamu bantu suubi kubanga abantu abo kyemmanyi pasentegi esinga obunene yatulonda pasentegi esinga obunene bantu ba ghetto abeetaaga essuubi ate nga ffe abamu kubalina essuubi kubanga ffe tuvudde mu ghetto ne tukikola abantu abaali eyo abamu osuubira abamu balina endwadde abamu baali bava mu makomera abamu kwegamba baali bazzenga bonajja okwejjusa something like that so nze nali situnuulidde pasita bugingo kyandowooleza mm. oba kyalowooleza mukulu wange wabula nali nfokasinze kwabo abantu abatwagadde mm. mbalage nti munange kubanga kati kubamu akafaananyi nti oba kangeze buli muntu ne pasita bugingo muntu naffe tuli bantu kinaawe oli muntu nsobola okukuvuma okitegeera ndowooza obanga si nga nabwe baŋŋambye okitegeera nenkuvuma naye nga sirina reason oba olusi lwaki nkuvuma obanga bamisliadinze ne bwenzia nenkugamba nti munange nno kyondowoleza si kyenkola ki si kyendi n'abantu abo kubanga ayina abantu following enene nemubalaga abantu abo nti munange mulabaffe welcome people okitegeera ate this is what we preach fe tupreachinga kwagala hmm. tetupreachinga bukyayi era kyova olaba fe tubeera ku saidi y'abantu 247 hmm. yeah so temuteeka wagamba lwamwanimbuza lwaki wagenda noyimbira abantu bugingo basumba hmm. eh. lwaki wagenda nobayimbira sagenda kuyimbira bugingo sesasasulwa hmm. sasasulwa era nagenda ne levikson netuyimba oluyimba lwaffe by the way yeyali premier yalwo hmm. okitegeera twagende kubanga lwali lupya neenda nze yalina surprise kwolwo olunaku kubanga nali nsuubira nti bayinza n'okuŋŋaana okulinnya katuuti hmm. era tewali nze nagwawo justin ngaera kibanda bwanaagwawo levikson nemusalako ku stage osegeera hmm. hmm. ndowooza so nentuusa obubaka bwange era nembagamba nti n'omukulembeze abakoze eki abatumidde nentuuka simanyi bameka abasobola okutuukawo ne bakyogera <laughs> osegera omanyi abamu bwe batuuka mu bintu ebirimu kamera emikira nga bagizingira emabega nenze enyimirira ku kigambo kyange era nenyimirira siringa bwe banakugamba nti oba kangeze wali waliwo omulabewo notandika no, no omudduka yuneva no bayinza okubeera nga osobola gwe kenyini omukyusa mm. oba okukyusa endowooza ye mm. nogamba nga gozaaza okunkolako intervie nebagamba nti abamikiwaini ah, babeera eri babeera mukunywanja gabakuba n'abantu nojja bwomala okunzijjako intervie nebyembeera nkugambye mu mutwe gwo nogenda ngaofumiitiriza nogamba maybe i was wrong kikuyamba okukyusa yeah. yeah. kakati nebuzo tugenda bikubuuza bali batya abeeka abeeka bali bulungi mm. omukyala ali ati omukyala mm. ali bulungi mm-hmm. miki waliwo amawulire agatambula emabegakaawo eh. mm. nti <laughs> nti kaseko <laughs> miki bali batya abeeka gyebali balungi hmm. omukyala ali mhm. omukyala ali ati naye gyali mulungi ŋamba shazini lwaki oyongerezaako nedda eh. miki waliwo amawuli agasaculeti nga gyebuvuddeko eh. nti miki yagenda mbu mhm. nagira ebweru eyo nazaala ebweru munange ekiriwo nze munange i don't discuss my family affair in a public eye hmm. ebyewaka bira byawaka so i don't discuss about that hmm. bwe mba nzize mu kamera ebiseera ebisinga mpozi nga nze abayise ku kyewaka nti oba mujembalagako hmm. ewange nebyo sibidiscasinga njagala nnyo okudiscasinga omulama music so next question please miki twakulaba ku lunaku lwabamaama mothers day tolina kintu nakimu kyewapostingayo wadde wadde nti ku mukyala nti oba omukyala kamuwaane oba kitwalabye gye buvuddeko tewali neomukyala omukyala aliwuwe oli naawe wwo n'abaana anti ngambye si discussing my family life in a public eye ejo waliwo ebifaananyi ebyatambudde ku social media mm. ng'omukyala shazini alina omwami gwataddeko happy birthday amo wange forever forever biki ng'alaga nti ali mukwano naye kati ate bwe mwabirabye ku wuwe ate kati mubuzanze neera all in all nze munnange nakuzibwa saakula bukuzi mm. so i leave home respect for home respect i repeat next question i don't discuss my family affair abantu bali baagala nnyo kapo yammwe kyekyabaawo miki i don't discuss my family life in a public eye thank you next question please miki yeah. tubasaba muddewo I don't discuss my family life in a public kale abantu ababitambuza nti kyeka mwayawukana I don't discuss my family affair in a public eye thank you you don't because you cheated on her I don't discuss my family affair in a public eye thank you next question please wiki lwaki onvuga speed nga nze nokuvuga speed ati lwaki onvuga speed tebyakulumya hmm. ebintu ebyo ku mutima waliwo n'abagamba mbu wamuvinga ino omukyalo oli omulala i don't discuss my family affair in a public eye ndi musajja muganda ate nakuzibwa hmm. sakulabukuzi thankyoubaako kyogamba abantu abakuwagira bewamenya omutima nga mbaagala nnyo bannemwe bali kunfuula kikyendi ya mumanfuula kiki ndi singa simwe singa siriiwo era i promise ngenda kusigala nga mbakolera ebyakabi ebibazaamu essuubi ebibazaamu amaanyi ebiba inspiringa yaman nange mukipinge nga mumpagira temujjanga okwo wenkoze ensobi nange mbeera muntu ya nange nsobola okuwabulwa so elisha zini nga tumaliriza baka message komulekera njagala nnyo abakyala mwenna ambe shazi tumidde naye mutumidde <laughs> abo bandana mwemumenyeko emitima ejaki eh? wamenyeka omutima naye gwe nno naawe hmm? <laughs> nkulaba n'ebyengeyenge bibyobize nebyengeyenge bibyo i don't discuss munange with due respect eh? hmm. nga si byakusaaga me i don't discuss my family affair in a public eye hmm. tus lwaki bwemba bwemba saakuyita in the beginning ate lwaki nkuyita in the end hmm. yeah so me i don't discuss my family affair na nakuzibwa kyekyo kyensigala nkugamba nakuzibwa saakula bukuzi sina kyendiscussinga okay. mu public eye yeah ebyo ebyomunju biba bya munju tebitotolwa oli mukyala muganda <laughs> oli muki tomanyi gwangalyo lwaki terikusanyusa kwogera yeah ebyomunju lwaki oyagala nze mbitotole thank you next question please interview ewedde eh, amin mbaagala nnyo spark tv mwebale kuzanya musiki wange era mwongere nga mumuzanya kubanga nyimba ebyakabi ebizimba eggwanga era ebinyumira abantu so mukipingon nga mumuzanya mbaagala nnyo kiplak ate wiikend etandika ngenda kusumula muziki mupya mm. kiggwa mm.